የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቅዱሳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። ክፍል ሁለት የቅዱሳን በአየር መነጠቅ የሚለውን ትምህርት ከዚህ በኋላ እንጀምራለን። ቀደም ብሎ ያቀረብኩላችሁ የመጨረሻው ዘመን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣትና የዓለም ፍጻሜ ወይም የቤተ ክርስቲያን መነጠቅ ምልክቶች የሚለውን እንግዲህ ወደ 38 ያህል ምልክቶች በአምስት ዋና ዋና ክፍሎች ከፍዬ ዘመኑን ለመመርመር በሚያመች መልኩ ነው ያቀረብኩላችሁ። አሁን እንግዲህ ክፍል ሁለትን እንቀጥላለን። ክፍል ሁለት የቅዱሳን በአየር መነጠቅ ነው የሚለው ከዚህ ቃል ጋር በተያያዘ አንደኛ ተሰሎንቄ አራት ከቁጥር 13 ጀምሮ እስከ 18 ያለውን አንብበን እንጸልያለን። ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ተስፋ እንደሌላቸው እንደ ሌሎች ደግሞ እንዳታዝኑ አንቀላፍተው ስላሉቱ ታውቁ ዘንድ እንወዳለን። ኢየሱስ እንደ ሞተና እንደተነሳ ካመንን እንዲሁም በኢየሱስ ያንቀላፉትን እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ያመጣቸዋልና በጌታ ቃል የምንላችሁ ይህ ነውና እኛ ሕያዋን ሆነን ጌታ እስኪመጣ ድረስ የምንቀር ያንቀላፉትን አንቀድምም። ጌታ ራሱ በትእዛዝ በመላእክትም አለቃ ድምፅ በእግዚአብሔር መለከት ከሰማይ ይወርዳልና በክርስቶስ የሞቱ አስቀድሞ ይነሳሉ። ከዚያም በኋላ እኛ ህያዋን ሆነን የምንቀረው ጌታን በአየር ለመቀበል ከእነርሱ ጋር በደመና እንነጠቃለን። እንዲሁም ሁልጊዜ ከጌታ ጋር እንሆናለን። ስለዚህ እርስ በርሳችሁ በዚህ ቃል ተጽናኑ ይላል። እንግዲህ ቃል በቃል እንነጠቃለን የሚለው ቃል በቃል የተጻፈው በዚህ በአንደኛ ተሰሎንቄ አራት አስራ ሰባት ውስጥ ብቻ ነው። በተዘዋዋሪ የተጻፈበትን ቦታዎች ሌሎች ጥቅሶችን እናያለን። ይሄ መቼም በእውነት ታላቅ ሚስጥር ነው። ምንድን ነው መነጠቅ? ከዝቅተኛው ስፍራ ወደ ላይ መሄድ ማለት ነው አይደለም? ሰው እንደዚህ ስጋ ለብሰን እንዴት ነው የምንነጠቀው? ይሄ በጣም ረቂቅ የሆነ ድንቅ የእግዚአብሔር መለኮታዊ አሰራር ነው። ሰዋዊ አሰራር አይደለም፣ መለኮታዊ አሰራር ነው። ይሄ በእውነት መንፈስ ቅዱስ ካረዳን በስተቀር ሰው በአይምሮ የመተንተን ኃይል ደ power of rationalization ይሄንን truth ይሄንን እውነት ሊያገኘው አይችልም። በምንም አይነት በጣም በጣም በጣም ከባድ ነው ይሄ አይገባማ። ለሰው አይምሮ እኮ አይገባም። መንፈስ ቅዱስ ካልረዳ በስተቀር አይገባም። ስለዚህ እኛ ስጋዊ ንግግር አናደርግም። የምናደርገው መንፈሳዊ ንግግር ነው። መንፈስ ቅዱስ ነው የእውነት ባለቤት፣ የእውነት ደራሲ መንፈስ ቅዱስ ነው። እሱ ወደ እውነት ሁሉ መምራት ይችላል። ሙሉ ስልጣን አለው። ስለዚህ እንዲመራን ሁላችንም እንጸልያለን። እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የህይወታችን፣ የኑሯችን፣ የአገልግሎታችን መሪ፣ ጀማሪ፣ ተንከባካቢ ለዚህ ሰዓት፣ ለዚህ ቦታ፣ ለዚህ አንድነት ስላበቃህን ይህንን እውነት ለመስማት ለማካፈል እድል ፈንታ ስለሆንከን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። በውስጣችን ያለኸው በዙሪያችን ያለኸው አብያተ ክርስቲያናትን የምትመራው መንፈስ ቅዱስ ሆይ እንድትመራን እንጸልያለን። ግን እሱ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል ተብሎ ተጽፏልና ስለ መለወጥ፣ ስለ መነጠቅ፣ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ መቅረብ፣ በጻድቃን መንፈሶች ጉባኤ ስለ መገኘት፣ ስለ አራቱ አይነት ገነቶች እግዚአብሔር ሆይ እውነትን እንከፋፈላለን። መንፈስ ቅዱስ ሆይ እንድትረዳን፣ ወደ እውነት ሁሉ እንድትመራን እንማጸናለን። ይህንን ጸሎት ለቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን በሞት ሀገር ጥላ ላሉ ኃጢአትና ሞት ላጠላባቸው ሰዎች እንዲገለጥላቸው መንፈስ ቅዱስ ሆይ ይህንን መልእክት ሲሰሙ እንድትረዳቸው እንጸልያለን። ስለ ስምሃን እናመሰግናለን። የጨለማ ስራ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የታሰረ ይሁን። ይህንን ስራ ይህንን አገልግሎት የዚህን እውነት ለሰዎች መድረስ የሚቃወሙ ክፉ ኃይላት በስምህ እንዲወድቁ ጸልያለሁ። በስሜ የታሰሩ እንዲሆኑ እንጸልያለን። ስለ ስምህን ተመስገን። ሂድ በምትለው መጥቶ በሚሰበስበን ባዘጋጀልን የዘላለም ስፍራ በሚያስቀምጠን በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እንግዲህ ስለ መነጠቅ ስንነጋገር መነጠቅ የተወሰኑ ንዑሳን ክፍሎች አሉት። መጀመሪያ እንግዲህ የእውነት ሁሉ መረፈቂያ የእውነት ሁሉ መከማቻ ከሆነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው የምንጀምረው። ፍቺውን እናያለን። ምን ማለት ነው? መነጠቅ ማለት ፍቺው ምን እንደሆነ ከጣሊያኑም ከእንግሊዝኛውም ጋር አያይዘን እናያለን። መነጠቅንና ዳግም ምጽአትን ደግሞ ደባልቀው የሚያዩ ሰዎች አሉ፣ አንድ አይደሉም። ግንኙነት ቢኖራቸውም እሱን ለማየት ልዩነቱን እናያለን። የመነጠቅ አይነቶች ደግሞ አሉ። 666ን እንደ መነጠቅ መንገድ ጠራጊ አድርጌ ቀደም ብዬ እንዳሳየኋችሁ አሁንም emphasis ሰጥቻው ለማሳየት እሞክራለሁ። የመነጠቅ ጊዜ ደግሞ መቼ ነው? ማለት ይህን ሰዓት ይህን ወር ለማለት ቢቸግርም ግን አካባቢው መለየት ይቻላል። እሱን አካፍላችኋለሁ። ለመሆኑ ይሄ መነጠቅ ለምን ተዘጋጀ? አስፈላጊ ነው ወይ? ይሄን እናያለን። መነጠቅ ሆነ እንበል፣ ለመላው ዓለም መነጠቅ ሲሆን በብዙ ሚሊየን ወይም ቢሊየን የሚቆጠሩ ቅዱሳን ከምድር ገጽ ሲጠፉ ትዕይንቶች የሚከሰቱ ክስተቶች አሉ በመላው ዓለም። እነሱን አለፍ አለፍ ብለን እናያለን ምን እንደሚሆን እና በመጨረሻ ታዲያ ይህንን መነጠቅ በዚህ መነጠቅ ቅዱስ ክቡር ስርዓቱ ስለማለፍ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። እንግዲህ መጀመሪያ የምናየው መነጠቅ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የት ጋር እንደተጻፈ እንዴት እንደሆነ እሱን እናያለን። ወደ ስምንት ያህል እንግዲህ እስከ አስር ይደርሳሉ። ወደ ስምንት ያህል ተመሳሳይነት ያላቸው ቃላቶችና ሀረጎች እውነት ገላጭ የሆኑ ሀሳቦችን አካፍላቸዋሉ እንግዲህ አንደኛ ተሰሎንቄ አራት አስራ ሰባት ላይ በደመና እንነጠቃለን የሚል ቃል ተጽፏል። ይህንን የሚመስል ቃል ሉቃስ 21 36 ላይ እናገኛለን። ሉቃስ 21 36 እንዲህ ይላል። ጌታ ኢየሱስ ትንቢቶችን ያለ መጨረሻ ምልክቶችን ተናግሮ ተናግሮ ተናግሮ እንዲህ አለ። እንግዲህ ሊመጣ ካለው ከዚህ ሁሉ ለማምለጥ አንደኛ ደረጃ በሰው ልጅ ፊት ለመቆም እንድትችሉ ስትጸልዩ ሁል ጊዜ ትጉ ብሎ ደመደመ። 36 ኛው ቁጥር ላይ ነው ይሄን ያለው ለማምለጥ የሚል ቃል አለ። to escape ምልክቶቹ የተነገሩት ምልክቶች በሉቃስ 21 ውስጥ በዝርዝር በፊት ያየናቸው በተዘዋዋሪና በቀጥታ ተጠቅሰዋል። ህዝብ በህዝብ ላይ ይነሳል፣ ይጠሏችኋል፣ መከራ ይሆናል፣ ሀሰተኞች ይነሳሉ፣ ሰዎች ይሰናከላሉ፣ ጌታን ይተዋሉ፣ ምጥ የምጣር መጀመሪያ የምጣር መጀመሪያ ይሆናል አለ ተናገረ ተናገረና አሁን ከዚህ ሁሉ ማምለጥ ይቻላል እኮ ነው የሚለው ጌታ ኢየሱስ። ለማምለጥ ግን መሟላት ያለበት ነገር አለ ብሏል። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር አሁን ያንን በኋላ እናየዋለን። ለማምለጥ ማምለጥ የሚለው ቃል to be taken up የሚል ሀሳብ አለው ውስጡ። ጌታ በሰማይ ነው ያለው። የምታመልጠው ቤተ እንግዲህ ከዚህ መከራው በምድር ላይ ነው ያለው። በምድር ላይ የሚደረገውን መከራ ማምለጥና በሰማይ ባለው በክርስቶስ ኢየሱስ ፊት በበጉ ዝዋን ፊት ልክ ራእይ ስድስት ላይ እንደተጠቀሰው በበጉ ፊት ለመቆም የሚቻለው በመነጠቅ ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መነጠቅ ማለት ምን ማለት ነው? ማምለጥ ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 3 ላይ በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ ሄዳለሁ፣ ስፍራን አዘጋጅላችኋለሁ፣ እናንተ ደግሞ ከኔ ጋር እንድትሆኑ ወደ እናንተ መጣለሁ፣ ወደ እኔም ወስዳችኋለሁ ብሏል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። የማይዋሸው የእውነት መሐንዲስ የእውነት ባለቤት የሆነው ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? እወስዳችኋለሁ አለ። እንግዲህ መነጠቅ ማለት በዚህ ቃል መሰረት መወሰድ ማለት ነው። መወሰድ ደግሞ የሽቅቦሽ vertical relationship ነው። ወደ ላይ ነው የምንወሰደው። በሁለተኛ ደረጃ መነጠቅ እንነጠቃለን ስንል እንወሰዳለን ነው። መወሰድ ካለ ወሳጅ አለ፣ ወሳጅ ካለ ተወሳጅ አለ ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ አንደኛ ቆሮንቶስ 15 ከ50 እስከ 52 የተጠቀሰ እውነት አለ። እነሆ አንድ ሚስጥር እነግራችኋለሁ ይላል ጳውሎስ። መጨረሻው ዘመን ሲሆኑ ክርስቲያኖች በሙሉ አንሞትም ይላል፣ አናንቀላፋም አናንቀላፋም። ነገር ግን የኋለኛው መለከት በሚነፋበት ጊዜ ሁላችን ይላል። ይሄ ሁላችን የሚለው አለምን በሙሉ ማለት አይደለም። ኃጢአታቸው የተሰረየላቸው ንስሐ የገቡ ከሴጣን ልጅነት ወደ እግዚአብሔር ልጅነት የተለወጡ የእግዚአብሔር ልጅነትን ስልጣን ያገኙትን ማለት ነው። እነሱ ናቸው። ሁላችን አናንቀላፋም። ሆን ሆኖም ግን የኋለኛው መለከት በሚነፋበት ጊዜ ሁላችን በድንገት ይላል within twinkle micro micro second እንግዲህ ምን ያህል ክፍልፋይ እንደሆነ አላቅም ግን ማስላት በማይቻል ፍጥነት ማለት ነው እንለወጣለን ነው የሚለው። እዚህም ሚስጥር ነው ራሱ። እኔ በተለይ ይህንን ጥቅስ በፊልጵስዩስ ምዕራፍ ሶስት ውስጥ ይሄ ቃል ተጠቅሷል። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ ሶስት ቁጥር 21 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። ሁሉን እንኳን ለራሱ ሊያስገዛ እንደሚችልበት አሰራር ክቡር ስጋውን እንዲመስል የተዋረደው ስጋችን ይለውጣል። ወገኖቼ ልብ በሉ፣ ይሄ ስጋችን የተዋረደ ነው። ምን ማለት ነው? ከዘፍጥረት ምዕራፍ ሶስት በፊት የነበረው ስጋና ከወዲህ የነበረው ስጋ አንድ አይደለም። ኃጢአት ጨፍሮበት ጨፍሮበት ጨፍሮበት በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የነጻ የታደሰ አካል ወደ ቅዱስና ሙላት የሚያድግ አካል ነው። ይሄ አካላችን የተዋረደ ነው። ብዙ ብዙ ምልክቶች አሉ። ግን ይሄን ሰውነታችን መለከት ሲነፋ በመጨረሻው ዘመን በቅስፈተ አይን በማይክሮ ሰከንድ ነው የሚለወጠው። እንዴት ይለወጣል ብላችሁ ስትሉ የእኛ መጽሐፍ ቅዱስ ኩልል ያለ መልስ ይሰጣል። በራሱ እንደሚሆን አሰራር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የሚደንቅ ነው። በራሱ እንደሚሆን አሰራ። የእግዚአብሔር አሰራር እንዴት ነው? supernatural ነው። እንኳን ናቹራል የሆነውን natural የሆነውን እንኳን የ electrons ንም ጥናት እንኳን ስናጠና ten percent ነው አሁን የምናጠናው የምናውቅ ያለ ነው። የዓለም እውቀት መጨረሻው ከፍተኛው ሰው አሁን እንግዲህ በአንድ ሰከንድ አንድ sextillion ሂሳባዊ ስሌቶችን የሚያሰራ ኮምፒውተር የሚባል ጃፖን የሰሩ ይባላል። የሚደንቅ ነው። እኔ ይሄ በአንድ ሰከንድ እንዴት እንዴት አንድ sextillion ማለት በአንድ ቁጥር ላይ 24 ዜሮ ማለት ነው። እንዴት አይነት ኮምፒውተር ነው? እውነት ነው ወይስ ውሸት ነው ይሄ? እንዲህ ይሄ መለኮት እኮ ይመስላል አይደለም እንዴ? ለዚህ እኮ ነው ሰዎች ሂማን ኢዝ ጋድ ዘር ኢዝ ኖ አዘር ጋድ፣ ሰው አምላክ ነው ከሰው ሌላ አምላክ የለም ብለው የሚሉት። እንኳን መለኮት ይቅርና ሰው እንኳን በአቅሟ እንዲህ አይነት ሂሳማዊ ስሌትን ሰርታለች። ይሄ አየሩ እኮ በጠቅላላ አሁን አየሩ እኮ በብዙ ድምፆች እኮ የተሞላ ነው። በሞባይል እኮ ብንለቅመው፣ በሬዲዮ አሁን ቪኦኤ ሬዲዮ ጣቢያ ብከፍት፣ ሞስኮቪ የሬዲዮ ጣቢያ ብከፍት፣ አንዳንድ የአፍሪካ አገሮችን ሬዲዮ ጣቢያ ብከፍት፣ አየር ውስጥ ያለውን ድምፅ ከ radio active በተነሳ አንድ ባንድ መልቀም ይቻላል። ሰው እንኳን በአቅሙ እዚህ ደርሳለች። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለዚህ እውቀት ይበዛል ተብሎ ስለተጻፈ ውድዱም ጥሉ ሰዎች ያውቃሉ። እግዚአብሔርን አከብሩበትም፣ ግን ይጠፉበታል። ስለዚህ እንዴት ይለውጠዋል ስጋችንን ብለን ስንል የእኛ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ አጥንት በእርጉዝ ሴት ሆድ ውስጥ እንዴት እንደሚዋሃድ እንደማታውቅ ሁሉ ሁሉን የሚችለውን የእግዚአብሔርን አሰራር አታውቀው ነው የሚለው። በጣም የሚገርም እኮ ነው። አሁን የእኔን ጥርስ ተመልከቱት እስቲ፣ ይሄን ይህንን ጠፍር ደግሞ ተመልከቱት። በቆዳ የተሸፈነው በጅመት የተያዘውን የውስጥ አጥንቴን እንየው እስቲ፣ መቅኔውን፣ ይህን ፀጉራችን ደግሞ እንመልከው፣ ጥቁሩን ጥቁርም አለ፣ ቀይ የደም ሴሎችም አሉ፣ ነጭ የደም ሴሎችም አሉ። እነዚህ ሁሉ ከየት መጡ ቢባል ከሴት እንቁላልና ከወንድ ዘር አይደለም። የሴት እንቁላልና የወንድ ዘር ደግሞ ቫዝሊን ቫዝሊን ያህል እንኳን ብርታት ጥንካሬ የላቸውም። እንደ ፈሳሽ ያሉ ነገሮች አይደሉም። ቀይ ነው፣ ንጭ ነው፣ ምን አይነት color ነው ያለው? ከዚያ ውስጥ ነው ይሄ አጥንት የወጣው፣ ይሄ ጥፍር የወጣው። ከዚያ ውስጥ ነው ቀዩ የወጣው። ከዚያ ውስጥ ነው ጥቁሩ ይሄንን ጸጉራችን የሚመስለው የወጣው። በዚህኛው አይናችን ግን አይታይም። እንዴት ጥቁር ወጣ? እንዴት ነጩ ወጣ? እንዴት ደግሞ brown color ወጣ? ይሄ ሊሆን ሁሉ የሚችለው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የሰራው ነው። ስሙ የተባረከ ይሁን። ይሄን ያደረገ እግዚአብሔር በ micro micro micro second መስራት ይችላል። የወንድን ዘርና የሴትን እንቁላል አገናኝቶ ደግሞ በዘጠኝ ወር ውስጥ አስደናቂ ሰውን መስራት ይችላል። ማን ይከላከላል? ሁሉን ቻይ፣ ሁሉን አዋቂ፣ በሁሉ ስፍራ የሚገኝ ዘላለማዊ ፍጹም ህያው የሚባለው እግዚአብሔር ከዚህ የተነሳ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መነጠቅ መነጠቁ የሽቅብ እንቅስቃሴ ነው። መለወጡ ግን ቅድመ ነገሩ ነው። መጀመሪያ እንለወጣለን፣ መጀመሪያ ከሞት እንነሳለን፣ ከዚያ በኋላ ነው የምንጓዘው ማለት ነው። እዚህ ጋም ደግሞ የሆነ ልዩነት እንዳለ እንድናየው እፈልጋለሁኝ። ኤፌሶን አምስት 27 ላይ እንዲህ ያለ የፊት መጨማደድ ነውር የሌለባትን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለራሱ ሊያቀርብ ፈለገ ተብሎ ተጽፏል። ማን ነው? ጌታ ኢየሱስ ነው። ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው። አሁን እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ የት ነው ያለው? በአብቀኝ የአብቀኝ የት ነው? ማንም ሊቀርብ የማይችልበት ድንቅ ብርሃን ነው የአብ እሱ የት ነው? ከሰባ ሴክሲደን ከዋክብቶች በላይ ነው ያለው እግዚአብሔር አብ። ጌታ ኢየሱስ እዛ ነው ያለው። ቤተ ክርስቲያን የሚያቀርባት እንዴት ነው? ፈልጓል፣ ወስኗል። ከሰባ sextillion ከዋክብት በላይ ወደ ምድር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የወረደው incarnated የሆነው ጌታ ኢየሱስ ይችን ቤተ ክርስቲያን ንጽህት ድንግል የሆነች ቤተ ክርስቲያን ለራሱ ሊያቀርብ ስለፈለገ ከጨለማ ገዢዎች መንጭቆ ለራሱ ሊያቀርብ ስለፈለገ ነው። እንግዲህ መነጠቅ ማለት ምን ማለት ነው? መቅረብ ማለት ነው። ይሄም የሽቅቦሽ የ vertical traveling ትዕይንት የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ኤፌሶን 5 27 ላይ አንደኛ ተሰሎንቄ 4 17 ላይ ያው ቅድም ያነበብኩላችሁ በደመና እንነጠቃለን የሚለው ቃል በጣሊያኑ rapiemur ነው የሚለው፣ በእንግሊዝኛው ቴክን አፕ ቱ ቢ ሪሙቭድ ይላል። ሪሙቭድ ወደ ታች መሄድ አይደለም፣ ወደ ቀኝ ወይም ወደ ግራ መሆን ሳይሆን መነጠቅ የሚለው የሽቅቦሽ ጉዞ ነው የሚያሳየው። የግሪኩም ቃል ይህንን ነው የሚያመለክተው። በስድስተኛ ደረጃ በሁለተኛ ተሰሎንቄ ሁለት አንድ ላይ እንዲህ የሚል ቃላል ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣትና ስለ እኛ ወደ እርሱ መሰብሰብ አንደኛ በመልእክት፣ ሁለተኛ በቃል፣ ሶስተኛ በመንፈስ የጌታ ቀን ቀርቧል ብላችሁ ከአይሞራችሁ ቶሎ እንዳትናወጡ እንዳትደነግጡ እንለምናችኋለን ይላል። ይመጣል ይላል ጌታ ኢየሱስ ይመጣል። ግን እሱ ከመምጣቱ በፊት ክህደት ይመጣል። ባለፈው ክፍለ ጊዜ ስለ ክህደት ተናግሬ ታላቁ ክህደት የሚለው ውስጥ ትንሽ ያላብራራውት ክፍል ነበረ። እንግዲህ ክህደት እንግዲህ በጣም ብዙ ደረጃው ነው። ብዙ ደረጃ በአባታችን ሆይ ጸሎት ላይ ክህደት ተካሄደ። በአስርቱ ትእዛዛት ላይ ክህደት ተደረገ። ሰው በሚለው ላይ፣ አምላክ በሚለው ላይ፣ መጽሐፍ ቅዱስ በሚለው ላይ፣ መላእክት በሚለው ላይ ብዙ አይነት ክህደት ቃላቶቹን ለዋወጧቸው። ከሃዲዎች ኢሉሚናቲስ፣ ኒው movement ለዋወጡት ትልቅ ክህደት። ብዙ ክህደቶች አሉ። ከሁሉም የሚበልጠው ክህደት ግን ሁለተኛ ተሰሎንቄ ሁለት አራት ላይ ያለው እኔ አምላክ ነኝ ብሎ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እስኪቀመጥ ሰዎች ከሚያመልኩትም ሁሉ በላይ ራሱን ከፍ ከፍ የሚያደርገው አመፀኛ ይገለጣል ብሎ ይናገራል። አሁን እዚህ ቦታ ላይ ስንመለከት ከሁሉ የሚበልጠው ክህደት ምንድን ነው? እሱ ከሁሉ የሚበልጠው ክህደት እኔ እግዚአብሔር ነኝ ነው የሚባለው። አሁን ይሄ ክህደት ከመጣ በኋላ ነው ጌታ ኢየሱስ የሚመጣው ነው የሚለው ተሰሎንቄ ቁጥር ሶስት ላይ። ስለዚህ በሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አንድ መሰረት መነጠቅ ማለት መሰብሰብ በድን ወዳለበት በዚያ አሞሮች ይሰበስባሉ እንደተባለ መነጠቅ ማለት ምን ማለት ነው? መሰብሰብ ማለት ነው። በቆሎሳይ ሶስት አራት ላይ ደግሞ በክብር መገለጥ አሁን እኛ ሁለት አይነት ህይወት ነው ያለን። ሁለት አይነት ህይወት፣ የሚታይ ህይወትና የማይታይ ህይወት። የተገለጠ ሰዎች አለማውያን ክርስቲያኖች እርስ በርስ ስለኛ የሚሉት ህይወትና ያልተገለጠ ህይወት አለን። ለምሳሌ ቆሎሳይስ ምዕራፍ 3 ከአንድ እስከ 3 ጀምሮ ስንመለከት በላይ በሰማይ ያለውን እሹ እንጂ በምድር ያለውን አይደለም። ህይወታችሁ የሆነ ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ እናንተም በክብር አብራችሁ ትገለጣላችሁ ይላል። አሁን አያችሁ፣ እንዲህ ነው ያለ ነው። በመለኮታዊ አሰራር ማለት ነው። አሁን ህፃን ልጅ እኮ ወንድና ሴት ወሲብ ሲፈጽሙ የዘርና የእንቁላል ግንኙነት ሲደረግ ዘጠኝ ወር ሙሉ ያልታየው ልጅ ሲወለድ ይገለጣል ማለት ነው። ልክኛ አሁን ሁለት ሺህ ዓመት ይሁን አንድ ሺህ ዓመት ይሁን አርባ ዓመት ይሁን ሁለት ዓመት ይሁን በመንፈስ ቅዱስ ዳግም ልደትን ስናገኝ የዳግም ልደት ውጤታችን ልክ ክርስቶስ ኢየሱስ ሲመጣ ስናየው ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን እንደውም በአንደኛ ዮሐንስ ሶስት ሁለት ላይ ገና ምን እንደምንሆን አናቅም፣ ክርስቶስን እንደምንመስል ግን እናምናለን ይላል። ስለዚህ መነጠቅ ማለት ምን ማለት ነው? ከመነጠቃችን በፊት ትንሣኤ ይሆናል። በትንሣኤ ውስጥ ነው እንግዲህ ክርስቶስን የሚመስል ህይወት የሚኖረን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ የመነጠቅን ትርጉም እንግዲህ ጠቅላል መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነው እነኚህ ስምንት ቃላቶች ያዟቸው። ባጭሩ ግን ስንጠቀልለው መነጠቅ ማለት ምን ማለት ነው? መነጠቅ ማለት ሁለት ክፍሎች ነው የሚይዘው፣ የተነሱ ሰዎችና ሳይሞቱ በቅስፈተ አይን የተለወጡ ሰዎችን የያዘ ጉዞ ነው። ልብ በሉ እሺ። ባጭሩ እንግዲህ ምን ማለት ነው? መነጠቅ ማለት የኋለኛው መለከት በሚነፋበት ጊዜ በአራተኛው ሰማይ በአራተኛው ገነት ያሉ ቅዱሷን በክርስቶስ ኢየሱስ ተመርተው በመላእክት ታጅበው ወደ ምድር አቅጣጫ መጥተው በመቃብር አካባቢ ደርሰው የማይሞተውን የማይበሰብሰውን የማያረጀውን የማይጠፋውን ኃጢአት የማይሰራውን የማይደክመውን የማይሞተውን ክፋት መስራት የማይችለውን ነገር ግን መንፈሳዊ የሆነውን ዘላለማዊ የሆነውን ሰማያዊ የሆነውን የክርስቶስ ኢየሱስን አይነት አካል የሚመስለውን ሰውነት ለብሰው ከሞት ተነስተው አንደኛ ደረጃ ነው ይሄ። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ያልሞቱት እንደኛ አሁን በምድር ገጽ ላይ ያሉ ሰዎች የማይሞተውን፣ የማይበሰብሰውን፣ የማያረጀውን፣ የማይጠፋውን፣ ምድራዊ ያልሆነውን፣ አፈራዊ ያልሆነውን ተመሳሳይ አካል የከበረ አካል ሰማያዊ አካል መንፈሳዊ አካል ግን የመላእክት ያይደለ የእግዚአብሔር ያይደለ ይህን የሚመስል አካል ለብሰው በቅስፈተ አይን ተለውጠው የሞቱ ይነሳሉ፣ ያልሞቱ በቅስፈተ አይን ይለወጣሉ። ሁለቱም ማንነት ሆነው ጌታን በተወሰነ የአየር ክልል በሰማይ ላይ ለመቀበል ወደ ሰማይ የሚያደርጉት ጉዞ እሱ መነጠቅ ይባላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ቅዱሳን እንደው አሁን ሌላ ሌላ ሌላ ስለ ፈውስ ስለሌላው ስለሌላው እንግዲህ ወደ አርባ አምስት የጸጋ ስጦታዎች አሉ አይደለም ያልኳቸው። እነሱ ልዩ ልዩ የመገለጥ አይነቶች ናቸው። ከሁሉ ግን የሚበልጠው የመገለጥ አይነት ይሄ ነው። እያቸው አንድ ጊዜ አንድ ጊዜ እዚህ ልምምድ ውስጥ ከገባን አለቀ በቃ፣ አረፍን የመጨረሻውን እረፍት የክርስቶስ ኢየሱስን አካል ከመሰሉ በኋላ ተመልሶ ኃጢአት መስራት የለም። ወገኖቼ ለዚህ እንድትጋደሉ አበረታችኋለሁ። ሙስሊም ወገኖች፣ ኦርቶዶክሶች፣ ካቶሊኮች፣ እግዚአብሔር የለም የምትሉ ኤቲስቶች፣ ከሃዲዎች ነቃ በሉ እስቲ በደንብ መርምሩ። መጽሐፍ ይሄ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ነገሩ እንደዚህ ነው። እንዲህ መጋቢ ተኮ ከበደ ምንድን ነው የሚለው? ጉድ እኮ ነው ያወራው ብላችሁ ልባችሁን ሰፋ አድርጋችሁ ግንባራችሁን እንደ በሬ ግንባር አታጠንክሩ። ምን ያደርጋል እሱ ቅጠል ሲንኮሻኮሽ እኮ አንዳንድ ጊዜ ወድቀን እንሞታለን። በእውነት በድንጋጤ የተነሳ ሰው ይሞታል። ከደስታ የተነሳ ሰው እኮ ወንበር ላይ ተቀምጦ ይሞታል። ምንም እኮ ኃይል ያለን የእግዚአብሔር ስትንፋስ በእኛ ያለን ሰዎች እኮ በስትንፋሱ ኃይል እኮ ነው የምንኖረው። ስትንፋሱን ቢወስዳት እኮ ግጥም እንላለን በቃ ምንጠቅ ማለት ይሄ ነው። በጣም የሚደንቅ ነው። ተራ ስርዓት አይደለም። ቅዱስ የተቀደሰው ቅዱስ የሆነው ቅዱስ የሆነው ቅዱሳን ሁኑ ያለው እግዚአብሔር አባታችን ለእኛ ለሚወድን ለልጆቹ ያዘጋጀልን ስርዓት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለዚህ ያጨን ጌታ ስሙ ከፍ ከፍ ይበል። ቀጥሎ እንግዲህ ከመነጠቅ ጋር በተያያዘ የምናየው መነጠቅና ዳግም ምጽአት የተለያዩ መሆናቸውን ኩልል አድርጋችሁ እንድታዩ ነው። መነጠቅ ሌላ ነው፣ ዳግም ምጽአት ሌላ ነው። መነጠቅ ከታላቁ መከራ በፊት ነው የሚሆነው። ሰባኛው ሱባኤ ሳይጀምር ነው የሚሆነው መነጠቅ። መነጠቅ የሚሆነው አውሬው እንዲመጣ በርን ለመክፈት ነው። የዓለም ሰዎች ቤተ ክርስቲያንና ክርስቶስን አንቀበልም ስላሉ ስለገፉት ማለት ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ቆሰል እንጨት እየሰደዱ በቤተ ክርስቲያን ላይ ስቃይ እያመጡ ጸሎት ቤቶቻችን እያቃጠሉ ቅዱሳንን እየገደሉ ሰዎቻችን እያስነወሩብን እያሰቃዩ ስለኖሩ እነሱ ለነሱ መከራ እንዲመጣ መከራውን የሚከለክሉት ክርስቲያኖች እንዲነጠቁ ሆኖ ከመነጠቅ በኋላ መከራው እንዲመጣ በር ለመክፈት አስቀድሞ የቤተ ክርስቲያን መነጠቅ ነው የሚሆነው። ሶስተኛው ክርስቶስ በቤተ ክርስቲያን ብቻ ሊታይ በአየር ይሆናል። በመነጠቅ ጊዜ ክርስቲያኖች ብቻ ዳግም ልደትን ያገኙ ቅዱሳን ብቻ ናቸው ክርስቶስን የሚያዩት። አራተኛ ያንቀላፉና በህይወት ያሉ የቤተ ክርስቲያን ሰዎች እነዚህን ሊያስነሳ ነው። እነዚህን የሚያስነሳበት ጊዜ ነው። በዚህ ወቅት ነው። እንደገና ወደ ብጉ ሰርግና ወደ በጉ እራት ግብዣ የሚደረግበት ነው። ይሄ መነጠቅ ወደዛ አቅጣጫ ነው የሚሆነው። የክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ምጽአት ግን ከታላቁ መከራ በኋላ ነው የሚሆነው። ከተነጠቅን በኋላ መከራው ይሆናል። ከመከራው በኋላ ዳግም ምጽአት ይሆናል። የአውሬው አገዛዝ ሰባት ዓመት ሰባኛው ሱባኤ ላይ በምድር ገጽ ሰባቱ ራሶች አስሩ ቀንዶች ስራቸውን ካከናወኑ ከፈጸሙ በኋላ ነው የሚሆነው። የጌታ ዳግም ምጻት የጌታ ዳግም ምጻት ሲሆን ዓለም በሙሉ ናቸው የሚያዩት፣ የተወሰኑ ሰዎች ብቻ አይደሉም። በዳግም ምጻት ጊዜ ሊወስድ ሳይሆን የሚመጣው የወሰዳቸውን የተነጠቁትን ቅዱሳን ይዞ ነው የሚመጣው። ይሄን እንግዲህ ራእይ 19 ላይ በደንብ እናየዋለን። በዳግም ምጻት ጊዜ ክርስቶስ ኢየሱስ ሊነግስ ነው የሚመጣው። የአርማጌዶንን ጦርነት ሊዋጋ ነው የሚመጣው። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን።